За за сүүлийн үед бол ер нь төр муу менежерээ. Төрийн юм гэж бол байх хэсгүй байхаараа юм байгаад байна. Тэм учраас энэ хувийн хвшрүүл явах хэвээр гэсэн ийм одоо зүйл маш их яригддаг. Энэ одоо их хурлын чуулганы танхимдчдэр яригддаг. Үнэхээр ч одоо сүүлийн үед гарч байгаа энэ зүйлүүд тэрийг баталж байгаа юм шиг л байдаг байлаа. За тэгэхэд энэ монголчуудын одоо хэдэн үеэрээ идэх хөгжих энэ бололцоог олгохын таван толгой дээр бүрийн эрх төлөөлөгч томилоод түүний багийнхан ажиллаад за ямар хуу үр дүн энэ 6 сарын дотор гаргавэ чхва гэдгийг ер нь өнөөдөр тайлгнаж байна. Би бол одоо энэ багийнхан дээр баяр хүргэмээр байна. Үнэхээр одоо Монголын ард түмний энэ их баялаг улгаан замаар явж исэн байна. Засаад төр бол бас муу менежер биш юм аа. Энэ дээр томилогдсон хүнээсээ шалтгаалж байгаа болохоос тэр хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, тэр баг хамт олонний үйл ажиллагаа болохоос биш зөвхөн төрийг одоо энэ дээр бас буруутгаад иж болохгүй юм аа гэж ингэж харж байгаа. Тэгээ одоо энэ э, тодорхой хувийг нь янз бүрийн байдлаар хувийн хөвшилтэй хамтрах, гадны нутныхантай хамтрах энэ орж ирж байгаа ашигийнх нь нэлээдгүй хувийн тийшээгээ явдаг. Эсвэл одоо тэгээ нэг төр татвар нэрээр нэг багхан юм аваад үлддэг. Тэр нь яг одоо өнөөдөр ажил амьдрал шийдэхэд ямар ч одоо бас тодорхой багхан хувь нэмэр оруулахаас биш, доривтой хувь нэмэр оруулж чадахгүй ийм л төр зураг анзаарагдаад байдаг. Тэгэхээр цаашдаа ер нь энэ Эрдэнэс 5 толгой энэ компани сая одоо 100 жил ашиглах нөөцтэй гэж байгаа энэ их том компанийг бид гадны дотныхонтой хамтрахгүйгээр монголчууд яг өөрөө төр одоо ингээд иргэдэд байгаа тэр хувьцаагаа амь оруулаад цаашид аваад явах бүрэн дүүрэн бололцоо бас байна уу. Энэ одоо компани ирээдүг бас яаж харж байгаа вэ? А миний хувьд бодохдоо бол төр бас энэ дээр өөрийнхөө стратегийн энэ том ордыг хин нэгэнтэй хамтрахгүйгээр төрөөс томилогдож байгаа тэр хүмүүс нь шин шударгаар ажиллаад компани засаглал тэр ил тод байдал энэ худалдан авалт хамаг юма ил болгоод ингээ явах юм бол Монголын ард түмэнд ирэх өгөөж нь хадгалагдаад үлдэх юм аа л гэж ингэж бодож байгаа. Эрдэнэ төлтөр шиг ковидын үед эрдэнэ төлтөр хүн болгоно 300 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Тэр үед бол бас орон нутгад ажиллаж байсан хүний үед ямар их хэрэг болов аа гэдгийг бас мэдрэгдчихл байсал та. Тийм учраас ер нь төр бол бас нэг ийм стратеги олохгүйгээр цаашид аваа явдаг байгаасай л гэж ингэж бас бодож байгаа юм. А нөгөө талдаа өнөөдрийн бидний энэ ярьж байгаа сэдв за энэ болж өнгөрсөн процесс энэ бүх зүйлийг аваад үзэхэд энэ ашигт малтмалын салбар дээр ер нь одоо байгаа болгоныг ухаад байх юм уу? А байгаа нөөц сайтай ийм уурхай энэ ашиглалтмалын ордуудаа энэ мэтчлэн өрөө гөөжтэй ашиглах юм уу гэдэг одоо бас торгон ийм зааг дээр байна уу гэж ингэж бас хараад байгаа. Орон нутагт явж байгаад энэ уул уурхай хариул ердөө мундахгүй. Ашиг өгдөг эсэх нь мэддэхгүй, орон нутгийнхныг ажлын байраар хангаж байгаа юм байхгүй, байгаль орчинд асар их хохиролтой. За тэр тушаас олбруулсан ашиглалтмалаа хайш нь яаж шилжүүлдгийг, орон нутаг улсын төсвүүд хэдэн төгрөг өгдөг нь мэдэгдэдэггүй ийм жижиг сажиг баахан юмнуудаар ухуулж ахаар энэ таван толгой шиг хідэн сайн компани төр өөрөө зөв менежер хийгээд ингээд юу нь явуул яасан бэ гэсэн юм бодолтой тийм. Тэгэхээр би танай та бүхнээс ер нь энэ таван толгойн ирээдүйг ер нь яа төлөвлөж байгаа, яа төсөөлж байгаа. Одоо ингэж гал баахан IPO гаргана, а хувийн хөвшилтэй хамтран тодорхой хувийн зар нь өрнө гэсэн ийм төлөвлөгөө байна уу? Энэ дээр заавал одоо гадны дотныхан гэхгүйгээр монголчууд өөрсдөө энэ компанийн сайн засаглалыг хийгээд явах бүрэн дүүрэн болцоо байгаа юу, хүчин чадал байгаа юу, боловсон хүчин, технологи, техник энэ тал дээр би бас тодруулъя гэж ингэж утсан. За, хэдрот шинэ асуултанд хариулъя. Ажлын хэсэг Ганбатар хариулна. 80 дугаар микрофоноор. За, асуултанд хариулъя. За, Эрдэнэс тавталгаа компанидэр яг одоо би түүний хэдэн тоонуудыг нь зориуд дурдъя гэж бодож байгаа. Хатуу хоогч нөөс 2 тэрбум тонн үрсний нөөц байна. Хагас хоогч 1.4 тэрбум тонн, эрчим хүчний нөөц 2.9 тэрбум тонны нөөцтэй байна. За бид энэ ингээд э, тоонуудыг би яагаад зориуд хэлж байгаа нэг ихтер за эрчим хүчний нөөц 2.9 тэрбум тонн нөөцтэй ихтер бид энэ хагас хоогч болон эрчим хүчний нөөцүүдийг бид яралтай эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж энийг зарах шаардлага борлуулах хэв шаардлага үүсэж байгаа юм. Тэгвэл компани 12 3 жилийн түүхэнд дандаа сорчл сайн чанар нүсээ зарж ирсэн. Тэгэхээр бид эннээсээ одоо айлуулах зайлс хийж одоо энэ гаргаж байгаа энэ бүх бүтээгдэхүүнээр борлуулдаг энэ арга руу шилжүүлэх нөгөө талдаа бид угааж байжуулах үүдэрийг ашиглалтанд оруулах ийм зайлшгүй шаардлагууд ингээд үүсэж байна. За нөгөө талдаа ер нь энэ компаниг бол ингээд монголчууд өөрсдөө аваад явах бүрэн ингээд чадамж нь бий болж байгаа гэж яах үзэж байгаа. Тэрийг би нэг зориуд хэлж байгаа. Хөр суулалт, олборлолт дээр яг хоо сая хоёр багц энэ Ганбаатар гүшүүний асуудал тендер дээр дан дотоодын компаниуд орж ирсэн. Эхний нэгдүгээр багцаар 3 компани, хоёрдугаар багц дээр 2 компани гэдэг нийтдээ 5 компани. За бид бол яг хоо гадны компаниудаас орж ирдгэн болов гэдэг ийм хүүд бол байсан. За гэхдээ бол энэ ингээд олборлтоо бол хөрс уултаа Монгол компаниуд хийгээд явах бүрэн боломж байна гэд ингээд цааш цааш засаглалын хувьд бол засгийн газрын төвшөнд бол хэдэд асуудлыг судалж үзэж байгаа ингээд эсвэл олон улсад нээлттэй сонгож шалгаруулах эсвэл зөвхөн дотооддоо энэ удирдлагын баг нээлттэй сонгож шалгаруулах ийм зарчмаар ер нь энэ хараатус байдлаар одоо төрөмчийн компаниудын засаглалын хувьд бол улс төрийн болон ямар нэгэн хөндлөнгийн нөлөөллөс хараатус ангид байлгах энэ тогтолцоог нь ил тод нээлттэй болгох зайлшгүй юм шаардлага үүсчихэд байгаа шүү дээ. Бид энэ үнийг ямар нэгэн улс төрийн хараат бус хөндлөнгийн нөлөөлгөө явуулж чадах юм бол монголчууд энэ өөрсдөө энэ компани бол аваад байхад бүрэн болцоотой маа гэдэг ийм байлаа. Нөгөө талдаа 2012 оны 4 сарын 11-ээс өмнө төрсөн 2.5 сая иргэд энэ компани 18.4%-ийг эзэмшиж байна. Тийм учраас энэ дээр иргэдийн тэр хяналтыг нь тавихын тулд тууцт нь одоо энэ төлөөллийг хэрхэн яаж оруулах уу? Энд дээр ямар байдлаар олон нийтэд оролцох хангуу гэдэг энэ асуудал дээр засгийн газрын төвшөнд яригадаад мөн цаашдаа яг нийт 2.5 сая иргэд гэхгүй нийт Монгол улсын иргэдийг Эндээс энэ эрдэнэ тавталгаан компаниас ашиг хуу өгөөж нь хүртээдэг болгох гэдэг энэ асуудлууд дээр бол яг одоо энэ засгийн газрын төвшөнд бас хэд хэдэн саналууд гараад наривчлан бол ингээд судалж ингэж бол ажиллаж байгаа. Тэгтэр бол энэ онцгой төлөвөнд сунгагдсан 6 сарын хугацаанд энэ засаглалын асуудыг нээлттэй ил тод болгох, энэнэ бас зөв шийдлгээ гаргах олон нийтийн хяналтыг улам сайн ил болгох гэдэг ийм асуудлуудаар гол төвлөрч ажиллаж шийдлээ гаргана гэдэг ийм байдлаар бол засгийн газрын төвшөнд бол ажиллаж байгаа. За тодруулах. За эдрүүт гişүүн тодруулж асууя. За 6 сараар энэ бүрэн эрх төлөөлөгчийг томилсон зонцгой нөхцөл байдлыг сунгах энэ одоо засгийн газрын саналыг бол одоо дэмжиж байгаа. За сая компани өгөөсөх захирлын яриан дээр гарч ирж байгаа тэр засаглалын асуудал дээр бас ил тод болох ийм л зүйл байгаа юм байна. За ер нь миний дахиад хэлэхэд ер нь бид аа төрийн өмчтэй, энэ их асар их баялагтай, асар их үр ашигтай ажиллах боломжтой энэ салбаруудыг төр өөрөө удирдах тал дээр, хяналт тавих тал дээр муу ажиллаад тэрнээсээ болоод төр муу менежер гэдэг нэр аваад тэрнээсээ болоод энэ улс орноороо хүртэх ёстой энэ 3 сая 300 мянган хүн амсах ёстой, хүртэх ёстой энэ баялгаа цөөхөн дүүний хяналтанд бас оруулах үедээ гэсэн энэ булгамжил бас байдаг. Энэ бол манай даваас руу гүшүүн бас энэ талаар бас нэлээ ярьдаг. Ер нь улс орон гэж байгаал бол бид нэр дангаараа өөрсдөө дотооддоо аваад явах юм бол За өдрөт гүшүүн үг хэллээ. За одоо цэндийн сандаг очроо